farita arte farita inventita Saluton carai mi volas eh, diri al vi hodiau che mi pensis pri la medito serio kai gia signifo kai fakte mi ec comprenas che G utilas vere al mia pripenso pri la necessa e kai opportuna e shangioi en mia instru stilo pro la covime poco kai do mi alcutimigias pli kai pli al trovi mian voion, por uh, proponi en havon tra la reto per videoi. Kai la lasta tempo prelego pri esperanto kai kin arto estis bona confirmo pri tio. char mi ricevis eh, bela in eh, commento in kai rimarco in kai reago in kai domi estas contenta pro tio kai mi core dankas vin bone iam tempesta restu cun ni cun meditu cun ni Saluton, cae bon venon anie nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi, cae mediti cun vi, sur aliai vortoi e la tractagio essenzo cae estontezzo, publici gita en la iaro 1900, cire vi bone sias nun. Cae mi estas rande la fino de pagio ducent naudec quinn. Tiel, exemple, dank al tio, che lavado de tolagio sin occupas ordinare virinoi, vi en ciu lingvo havas vorton por esprimo de la comprenagio la vistino. Sed se viro ec volos occupadi sin ie lavado de tolagio, vi en tre multae lingvoi staras iam sen helpe, ca nescias ciel nome tian homon, char nomon de viro, cio occupas sin ie lavado de tolagio, in eniam audis. I curazzado gis nun occupadis sin sole viroi, sed, ciam ecaperis curazistinoi, au virinoi possedantai ian scienzan rangon, por ili en la plei multo da lingvoi ne trovigis vorto. Por la esprimo de ilia nomo, nomo vorto, oni mesonis iam helpi al si per prescriba uso de quelque da vortoi, cae, Ciam vi ancora en ilia titolo volas fari adiectivon verbon cotopo, tio ci estas iam tuta Estas tre interesse. Lau mi citiu el tiro, char gi atestas che Zamenhof construis la morfologion, kenran de la lingvo esperanto per la suffixo in indicante virino in giuste por balancigi la rolo in la du exemplo e pri la visto kai curazistino estas la mi exemplo de citiu equilibro iun licelis. celis to iu sense li estis avangarda compreneble nun tempe la solvo de Zamenhof la pritaxo de multae homoi, aparte iunai, esperanto parolantoi, estas tro limigita. Sed, eble, la enconduco de nova pronomo au de nova i vorto i qui mi diru respectu la rolon sen enfasi la gendron, la sexon de la professiulo facte Tio eble povis placi al Zamenhof, char lia tuta celo estas che la lingvo estu flexebla, che gi ne complicidju per hazardae reguloi. Do, lau mi, mi favorus sisteman solvon, de la represento signifo cele de genera egalezzo en la campo de professioi sed comprenible tio estas nur mio opinio sed estas instigo por commediti dankon pro via attento gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.